Kau stop ko Kau bilang Kau sayang sama saya Kau bikin janji Tapi palsu Sio lanjut sudah mau Yang saya tahu kau setia Tapi nyata-nyata ada ada sayang kau bahaya